competindo bem, tava bem focada, tava acertando os meus saltos. Até o primeiro, que eu não costumo acertar nunca. Nunca não, né? Mas é bem, assim, difícil, que é o primeiro salto e eu ainda boto o primeiro o pior. O segundo eu dei uma, uma bobeada, né? Que eu escondi um pouco a cabeça e passou um pouco. O terceiro foi muito bom, foi, assim, fazia tempo que eu não fazia um, um igual. E no quarto eu tava muito ansiosa, como era um salto novo, eu tava muito ansiosa pra fazer, porque eu tava acertando nos treinos. Quando acabou o PAN, nós começamos a trabalhar para fazer o meio de coxa. Porque o meio precisava do cinto de segurança. Né? Então, fomos algumas vezes a Brasília, fizemos bastante no cinto de segurança na Camelástica em Brasília. Ver abrir num cinto preso é diferente de que estar numa plataforma de 10 metros sozinha. Falou, ah, eu tenho uma proposta para te fazer, o que você acha da gente fazer o duplo meio de coxa carpado? Eu, uma vontade, falei, que ótimo, Ingrid. Mas eu falei assim, ah, você acha? Se eu sugerisse, ela ia dizer, não, porque eu não vou chegar e falar assim, nossa, que ótimo, era tudo que eu queria. Né? Pra ela dizer, ah, é, você não confia em Aí começa a briga, né? Chegou no quarto salto, que é tal salto, ela subiu antes na plataforma, eu estava lá dentro, quando eu fui falar com ela, ela já estava lá em cima. Quer dizer, aí você vê a ansiedade dela. E eu fiquei com muita raiva de uma coreana que estava antes de mim. E eu estava meio que num corredor. E aí essa coreana, ela toda vez ia lá pra, tipo, aquecer. E nesse salto, a garota não foi antes. Aí eu falei, pô, ela já terminou de aquecer, é minha vez de ir, começar a aquecer e subir. Ela foi antes. <laughs> então eu fiquei lá em cima um maior tempão, eu acho que tinha umas 20 meninas pra saltar ainda. E aí eu fiquei com vontade de ganhar aquela coreana. a coisa mais desafiadora que tem é você trabalhar com fora de série. <laughs> e a Ingrid, ela é uma fora de série. Ela teve um, uma infância bem sofrida. Tinha uma relação difícil com a mãe e com a própria irmã. E depois da perda da mãe, tudo piorou. E ela tem que lidar com isso o tempo todo. Por isso, essa questão com a confiança que ela tem e a maneira dela se defender. acho que como ficou essa, essa situação todinha em cima dela, porque Ingrid namora na vila, Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, eu acho que incomodou muito, sim. As pessoas querem julgar, mas é, ali 80% da, da matéria é mentira. E o povo não consegue enxergar isso. Não teve nenhuma discussão entre o time Brasil. Eu pedi desculpas à minha equipe por ter botado eles assim no holofote também. Pedi desculpa para as meninas da ginástica que falaram que, ah, não, não abala a gente, porque todo mundo aqui já teve problema. E o povo junta uma coisa com a outra que não tem nada a ver, que não, realmente quem treina com a gente sabe que não, não aconteceu. Parece um bando de cego, que não consegue enxergar que a maioria dos repórteres fazem tudo sensacionalismo. Assim, eu me senti muito mais pressionada, porque tá tudo caindo sobre mim, um bando de gente falando mal de mim. Eu achei que foi uma certa injustiça. Houve uma pressão, sim, dentro dela, eu não posso falar por ela, mas eu acredito que sim, dela querer mostrar que ela podia saltar muito bem, sabe? Podia mostrar para todo mundo que ela não estava ali de brincadeira. Eu acho que a Ingrid vai ser uma atleta mais consciente, mais dedicada. Ela vai entrar agora num processo de autopercepção muito grande. Porque toda essa história que ela viveu, essa experiência, foi muito pouco tempo, muita coisa. Esse é um momento crucial da vida dela. competição tá estava enfocada, mas nos treinos, alguns dias eu não conseguia treinar, não conseguia me concentrar. E, assim, na hora da competição, não. Na hora da competição eu estava focada nisso, mas pode sim ter atrapalhado nos treinamentos, assim, antes da competição.